Hic sum in cubiculo, itterum in cubiculosum, et haec vestimenta non sunt mihi. Haec vestimenta sunt muliebrea. Muliebrea sunt vestimenta quia haec vestimenta non sunt mihi, sed amasiae meae, et amasia est mulier. Ecce, est, est gunna, gunna. Sed, amasia vestimenta similia vestimentis meis habet, ecce, est camisia et bracas et hai bracae sunt breves non sunt long non sunt longae sunt breves bracae breves et ornatae sunt bracae floribus hi flores mihi placent et socci hi socchi sunt roseo colore. Ecce, vestimenta muliebria.